Saluton. Odio mi decidis montri mian visagion ancao dum la antao medito char eh, tutte hazarde mi estas en eh, bella circa uagio kai mi devas diri che mi lernas giui la malgranda in momento in della vivo kiam oni rencontas interessa in homo kai hodio mi rencontis du interessa in homo relate al laboro sed mi diru male al anta covime poco nun la la amusa in a unidiru diru exter labora in momento in homo e generale giu a spli profunde kai pli esplicite kai ti on mi ege shatas kai mi volas diri che tio shainas al mi bella novaggio en la generala ehm, kutima sento. Cai mi estas rigardanta la canalo, cai mi volas montri gin al vi, do mi montros ci. Ia, cai do Dankon, restu con ni. Nun uh, ni comenzos con mediti. Coran dankon, ca gis morgau, morgau mi de nove montros ion normale. Kai se vi shatas uh, ah, kai experimento in kiun mi faras char mi faras shanjo in ciutage bon volu commenti rimarchi, doni informo in almi char che il foie mi tutte hazarde stias o oh, mi sequas fin che mi si ne un pregi non volu fare tion dankon kai resto con ni con meditu con ni Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito kun nova formato. Mi volas legi kun vi kelka in vorto in el gazeto articolo el la esperantisto jaro 1891 en kiu Zamenhof parolas pri propono de Grabowski la dua esperanto parolanto post Zamenhof mem. Pagio 101. Supre. Ni dividas kun nia elegantoi ancora o calcain alia in consiloin ricevitain de niai amicoi. Signoro A. Grabowski proponas fondi negrandan akcian societon por, el donado de vercoi en nia lingvo. La propono estas tre bona, sed l'asperto montris al ni che ne tiel baldau ancora ni povus fondi ion similan. Se ni nun volus gin provi, ni havus nur malagrablajoin kai nenian resultaton. Tial, ni ne prenas sur ni la iniziaton. Tamen, ni presas la consilon, cae mi pensas che tio esas ni apresas la consilon, char eble aliae amicoi de nia afero volos gin provi cae estos pli felicei ol ni attendas. La celo de la el tiro estas agnoski la bonetson de la ideo de Gabrovski, sed concedi tempon al si mem anta ol effectivigi la proponon. Cai niscias uh, pro postai articoloi che existis clopoto do fare di una action societon almeno teorie do la mm, Zamenhof festis sincera mi shatas la stilon ci tie char recevas la consilon, la sugeston, boncore, char li consias pri la bona intenso. Poste, li diras tutte razie, kial gi ne estu effectivigita tiam che poste simple diras char la fera sos bona ni vidos estontezza kai dankas pro la consilo do estas bona maniero la mi por diri ne al io io alvenas venas en afero. Cae tio estas, ni diru, um, capablo, cion uh, eh, mi taxas tre grava, cae ancao tre rara, en la sperto de mia vivo generale de donne nur, en uh, eh, esperantuio sed generale, cae ne nur rilata l'esperanto. no. Ciu ni capablas diri bone ne a io? Estas io cium ni devas lerni. Cai ni signifas inclusive de mi. Cai eble citio al tiro la vercaro povas helpi nin pripensi cae primediti tion aferon. Dankon pro via atento kai kiel ciam gis morgao kai antauen sen fine